Willkommen. Wie gesagt, ihr findet dort hinten Getränke. Wir sind sehr froh, heute Roger Bannister hier begrüßen zu dürfen. Ähm, Roger ist äh, ein Mitglied unserer englischen und walisischen Schwestersektion der Socialist Party ähm, und ist seit den 70ern aktiv als Sozialist und war in den 70ern Mitglied der Labour Party. War von 1993 bis 2016 ähm, im Vorstand von Unison, das ist die zweitgrößte Gewerkschaft ähm, in England und äh, also jetzt springen zurück und ist 1986 vom rechten Parteiflügel aus Labour ausgeschlossen worden. Ist seitdem weiter aktiv gewesen in der Socialist Party und hat auch Jeremy Corbyn im Wahlkampf unterstützt. Ähm, wir haben ja alle erlebt, dass, oder also einige von uns haben verfolgt, dass äh, Jeremy Corbyn ähm, zum Vorsitzenden der Labour Party gewählt wurde, wie es dazu kam und es hat sich danach eine Menge verändert, was sich verändert hat und wie. Dazu wird äh, Roger uns gleich einiges ähm, sagen. Thank you very much for the introduction. Yeah. um, vielen Dank äh, für die nette äh, And for the opportunity to speak to you this evening. Und für die Möglichkeit, heute Abend zu now, perhaps surprisingly, a good point to understand the Corbyn phenomenon in the UK, a good starting point is in Scotland. Und äh, überraschenderweise ist ein guter Anfang, um über das Corbyn-Phänomen ähm, in Großbritannien zu reden, äh, ist ähm, in Schottland anzufangen, über Schottland zu reden. And that's not because support for Corbyn in Scotland is particularly high. In fact, support for Corbyn is weaker in Scotland than it is in England and Wales. Und das, obwohl in Schottland jetzt nicht unbedingt die Unterstützung für Corbyn äh, besonders hoch ist. Tatsächlich ist sie in Schottland geringer als in England und Wales. But developments in Scotland during the general election in 2015 pointed the way to the future rise of Jeremy Corbyn. Doch die Entwicklung äh, in Schottland während der ähm, Parlamentswahl 2015 haben den Weg aufgezeigt für die Zukunft äh, von Corbyn. Now, I've been speaking in Germany now for over two weeks. During that time, the political situation in Britain has understandably changed somewhat. Ich rede jetzt äh, in Deutschland seit ähm, zwei Wochen auf Veranstaltungen über die äh, Situation und seitdem hat sich die Situation in Großbritannien verständlicherweise auch verändert. and there have been significant changes in the political situation in Scotland, and I will say more about those towards the end of my address. Und es äh, gab bedeutende ähm, Veränderungen in der politischen Situation in Schottland, und da würde ich am Ende auch noch mal näher drauf eingehen. But in the 2015 general election, the Scottish Nationalist Party, which in Marxist terms is a bourgeois nationalist party, took 56 out of the 59 parliamentary seats in Scotland. Ähm, aber erstmal in den Parlamentswahlen 2015 eben in Schottland ähm, hat die schottisch-nationalistische ähm, Partei, was in einer marxistischen, nach einer marxistischen Definition eine bürgerlich-nationalistische Partei ist, 56 ähm, der 59 äh, Abgeordnetensitze ähm, erreicht in Schottland bei der Wahl. And that totally humiliated both the Conservative and the Labour parties. Und das hat die äh, konservative als auch äh, die Labour-Parteien ähm, äh, vollkommen bloßgestellt. And at that time, the Labour Party was led by Ed Miliband, was what we call a Blairite. Und äh, zu der Zeit wurde die Labour Party noch von Ed Miliband äh, geführt, was äh, also jemand ist, den wir als Blairite, ähm, Blairisten äh, bezeichnen würden. Yeah, that's the term that we give to right-wingers in the Labour Party whose policies are like those of Tony Blair. Und äh, das ist äh, ein Ausdruck, den wir dem rechten Flügel und den Personen des rechten Flügels in der Labour Party quasi zuschreiben, die Anhänger der Politik von Tony Blair sind. a Miliband strategy for the uh, election in 2015 was to take Labour to the right and to adopt the policies of economic policies of austerity. Und äh, Milibans äh, Strategie für die Wahlen ähm, war, ähm, dass er Labour nach rechts äh, dr ähm, drücken wollte, dass er die Austeritätspolitik auch und ähm, auch für Labour quasi ähm, Geld machen wollte. And that meant that for electors in England and Wales, the political choice in that election was limited. Und das bedeutete für äh, eh, die Wählerinnen und Wähler in äh, eh, England und Wales, dass die Wahl äh, eh, sehr eingeschränkt war. It didn't matter which of the main parties you voted for, you were always going to get austerity policies as a result. Es hat nicht wirklich gezählt, welche von den Hauptparteien man nun wählt, weil im Endeffekt man sowieso aus äh, Austerität Kürzungspolitik bekommen hat. that strategy was a disaster for Labour. Diese Strategie äh, war für Labour ein totales Desaster. They got the lowest share of the vote in that election than any other election since they first became a national party in the UK. Sie haben niedrigste, den niedrigsten Stimmenanteil äh, bekommen äh, in der Geschichte, seit sie äh, eine, also national bei Wahlpartei äh, antreten. In Scotland, however, the Scottish Nationalist Party behaved in a totally opportunistic manner. In Schottland wiederum hat die äh, schottische Nationalistische Partei in einer sehr opportunistischen Weise agiert. And it's been said that they stole the clothes of social democracy that had been abandoned by the Labour Party and put them on themselves. Ähm, und es wird so gesagt, dass sie die Kleider, die die Labour Party abgelegt hat, ähm, aufgenommen haben und sie halt ähm, für sich in Anspruch genommen haben. And the SNP campaigned against austerity policies. Und die SNP ähm, hat gegen Austeritätspolitik ähm, Wahlkampf geführt. Their program included increasing expenditure on the National Health Service. Äh, das Programm, ähm, das Wahlprogramm der SNP ähm, hat beinhaltet unter anderem äh, mehr ähm, Investitionen im Gesundheitswesen, das NHS. Raising higher taxes for the rich. Steuererhöhungen für Reiche. Taking action against zero hours employment contracts. also Vorgehen gegen sogenannte Null-Stunden-Verträge. Opposition to Nuclear Weapons, ähm, Opposition gegen ähm, Atomwaffen. And that included scrapping the Trident nuclear submarine. Ähm, und das bedeutet auch, äh, also das beinhaltete äh, Ablehnung des äh, sogenannten Trident-Programms, wo es um also U-Boote, Atom-U-Boote ging. Reversing cuts in welfare benefits and increasing the minimum wage. Ähm, eine Rücknahme äh, der Kürzungen, die äh, bei den äh, Sozialausgaben, also bei den ähm, Sozialhilfe ähm, stattgefunden hatten und ähm, was ist das? Which, uh, the minimum und äh, Minim äh, Mindestlohnerhöhung. Ähm, so the question was therefore posed that if an opportunistic capitalist party can make gains with a left manifesto, and why shouldn't a Labour Party adopt such policies? Da hat sich die Frage offensichtlich gestellt, wenn eine etablierte bürgerliche Partei mit einem linken Programm äh, Unterstützung gewinnen kann, warum kann das nicht ein linker Politiker? Now, for many years now, the right wing leadership of the Labour Party have been working to keep genuine socialist ideas out of the Labour Party. Seit Jahren versucht die rechte äh, Führung innerhalb von Labour wirkliche sozialistische linke Ideen ähm, von der Partei fernzuhalten. That was a process that started in the middle of the 1980s with the expulsion of what was then called the militant tendency, that was the forerunner of the Socialist Party, and their supporters were expelled from the Labour Party in Liverpool. Und äh, das äh, ist ein Prozess, der 1980 begann ähm, in der Labour Party, wo ähm, die Ausschlüsse der damals noch militant Tendenz ähm, stattgefunden haben. Militant Tendenz, Vorläuferorganisation der Socialist Party, und das hat angefangen eben in den äh, 80ern ähm, mit der äh, Labour Party Party äh, in Liverpool damals, wo die ähm, ausgeschlossen wurden, die Mitglieder von Militant. And the reason for that political witch hunt was that the Labour Party in Liverpool had uh, control the city council with militant supporters in the leadership of the Labour Party and in the leadership of the Labour Councillors Group, and they campaigned against Margaret Thatcher's cuts in uh, public expenditure. Und der Grund dafür war, dass ähm, eben Militant äh, Supporter in Liverpool im Stadtrat waren, ähm, also dort Labour in den Stadtrat gewählt wurde, Militant dort in einer führenden Position ähm, agiert hat und sie gegen Margaret Thatcher ähm, quasi Politik ähm, betrieben haben in, auf kommunaler Ebene. They organised demonstrations of workers. Sie organisierten Arbeiterdemonstrationen. They called strikes of public sector and also private sector workers. Sie haben zum Streik aufgerufen, sowohl im öffentlichen als auch in privaten äh, Sektoren. In every council election during that period, the uh, votes of the uh, Labour councillors rose. in eigentlich allen Kommunalwahlen äh, in der Zeit äh, sind die Labour-Stimmenanteile äh, in die Höhe geschnellt. And in the end, Margaret Thatcher's government was forced to give extra finances to Liverpool so the council could make a budget with no cuts in public services and no losses in council jobs. Und äh, gegen Ende musste äh, Margaret Thatcher äh, dem ähm, Stadtrat in Liverpool extra ähm, Gelder ähm, also abtreten. Ähm, die haben das halt durchgesetzt, dass ähm, ein Budget, also ein Haushalt äh, angenommen wurde, der keine Kürzungen enthielt ähm, und ähm, der ähm, ja, der öffentlichen Jobs gekostet hat. Genau, und also niemand äh, rausgeflogen wurde. And after that political witch hunt, there followed a rolling back of the democratic practices and procedures that had been adopted by the Labour Party in the late 70s and early 80s. Und nach dieser politischen äh, Hexenjagd, die dort stattgefunden hat, ähm, gab es äh, ein, ähm, ein äh, Rückwärtstrend bei den Demokraten, also ein Rollback, ein ähm, Zurückfahren der demokratischen äh, Strukturen innerhalb von äh, Labour. Ähm, ja. So measures like the right of local parties to select, or if they wanted to deselect their parliamentary candidate. Das äh, beinhaltet unter anderem äh, Maßnahmen oder ähm, Regelungen, wie für die lokalen Organisationen von Labour ihre ähm, Abgeordneten oder ihre Kandidaten ähm, zu wählen, aber auch abzuwählen. Das wurde damals einkassiert. The right of the conference of the Labour Party to decide what was in the election manifesto. Das Recht äh, der, äh, des Parteitags von Labour äh, darüber zu entscheiden, was im Wahlprogramm von Labour drin steht and the right of the Labour Party to elect its leader as a party as a whole and not just leave it to the members of parliament. Und das Recht der äh, Labour, also das Partykonferenz. Yeah. Und das, Recht der, und das Recht der ganzen Partei, ihren Vorsitzenden äh, zu wählen, statt ähm, dass die Parlamentsabgeordneten darüber entscheiden, wer den Vorsitz der Labour Party ähm, benannt. And the militant tendency at that time had played a key role with others on the left in fighting to get those measures adopted by the Labour Party. Und ähm, die, die Militant, äh, Tendency, also die Militant Tendenz war damals in der äh, vordersten Front, äh, um eben diese äh, Sachen against the measures. No, zu bringen, zu those democratic measures in. Um äh, demokratische ähm, Maßnahmen und demokratische Strukturen sicherzustellen. Now, shortly in advance of Corbyn's first leadership election in 2015, the right wing introduced a new rule. Und kurz bevor ähm, vor äh, den äh, Vorsitzendenwahlen 2015 ähm, hat die äh, rechte äh, Labour, also die rechte Labour äh, neue Maßnahme durchgesetzt. what they did was instead of leaving the election to Labour Party members and the affiliated trade unions, they allowed anybody to pay £3, a very small sum of money, to become not a member but a registered supporter, and then they had a vote in the election. und statt dass äh, Mitglieder bzw. die angeschlossenen äh, Gewerkschaften darüber äh, entscheiden und äh, über den Vorsitzenden äh, abstimmen, ähm, haben sie eingeführt, dass man als äh, registrierter Wähler an der Vorsitzendenwahl teilnehmen kann für eine sehr geringe Summe von drei Pfund. And the idea of that measure was to try and import into the Labour Party something like the American primary election system. Und äh, die Idee dahinter war, ähm, sowas ähnliches zu etablieren, wie man das aus den USA mit den Vorwahlen innerhalb der Parteien ähm, und den Kandidaten kennt. Where the votes of left party activists would be swamped by a mass of non-politicized votes, people taking their political ideas from the mass media. um äh, quasi das durchzusetzen, dass äh, eine Masse an unpolitisierten Stimmen äh, in dieser Wahl halt geltend ähm, wird, die vor allen Dingen durch Massenmedien ähm, beeinflusst wurden. However, In an excellent example of what Marxists call the dialectic in action, the opposite was the case. Ähm, aber in einem sehr schönen Beispiel dessen, was Marx die Dialektik in Aktion, ich weiß nicht, ob das die konkrete deutsche Übersetzung ist, äh, genannt hat, äh, ist das komplette Gegenteil passiert. because that rule change enabled Jeremy Corbyn's first leadership election campaign to become a channel for all the anti-austerity feeling across the country, which was, wasn't given expression by any of the established political parties. Denn durch diese Regelung konnte ähm, die Wut äh, über äh, Kürzungen ähm, und über die ähm, Politik ähm, in, in, diese, äh, in die Wahl von Corbyn äh, kanalisiert ähm, werden, die sonst von niemand anderem, von keinem etablierten Politiker äh, aufgefasst wurde. So it mirrored what the Scottish Nationalist Party had done north of the border. Also, es war ähm, quasi eine Widerspiegelung von dem, was äh, in Schottland äh, zuvor passiert war. Over 100,000 people took advantage of that three pound a vote offer. Über 100.000 äh, Menschen äh, haben äh, diesen Vorteil des 3 äh, äh, Pfund Stimmen, der 3 Pfund Stimmen genutzt. Nearly 88.500 of them voted for Corbyn. knapp, also äh, 88.500 äh, von äh, diesen neuen äh, bekommen, Stimmen bekommen. And then when you took into account those votes, the votes of ordinary party members and the votes of members who uh, are part of the Labour Party because they're trade union affiliates to the Labour Party, Corbyn achieved 59.48% of the vote. Ähm, und äh, wenn man das plus die, äh, also die ordentlichen ähm, ähm offiziellen Mitglieder äh, der äh, Labour Party plus die ähm, Gewerkschaftsstimmen mit dazu ähm, zählt, die bei Labour angeschlossen sind, dann kam Corbyn auf 59,48 äh, äh, Prozent der Stimmen. Now, another key factor in that election was that Corbyn took his anti-austerity message direct to the working class. Ein weiterer Schlüsselfaktor in dieser Wahl war, dass äh, Corbyn seine äh, seine ähm, Position gegen Kürzungspolitik direkt zur Arbeiterklasse getragen hat. He spoke at meetings all over the country. Er sprach bei vollen Treffen, also randvollen Treffen äh, im ganzen Land. Many of the meetings were held in the open air because they weren't, there weren't halls big enough to, um, to accommodate all the people that wanted to come to hear him. viele der Treffen mussten draußen ähm, äh, stattfinden, weil äh, quasi so viele Leute gekommen waren, um äh, ihm reden zu hören. And by the end of his leadership campaign, hundreds and thousands of people had heard him speak. Und ähm, nach dem Ende seiner, ähm, seine, seines Wahlkampfs da ähm, haben über 100.000 ähm, Menschen ihn reden gehört. In the Socialist Party, we welcomed the election of Jeremy Corbyn. Ähm, in der sozialistischen Partei, in der Socialist Party, äh, haben wir das willkommen geheißen, dass äh, Corbyn gewählt wurde. But we warned him of the need to take decisive action against his enemies in the party. Doch wir haben ihn auch äh, davor gewarnt, dass er äh, entschi entschieden gegen äh, die Feinde innerhalb der Partei äh, gegen seine Feinde vorgehen muss. In particular, The majority of Labour MPs opposed Jeremy Corbyn and they were horrified at the election result. Ähm, insbesondere die Mehrheit der Abgeordneten der Labour ähm, Party, welche äh, gegen Corbyn waren und die äh, von, also wirklich erschüttert waren von dem äh, Ergebnis der ähm, In order to be a candidate in the leadership election, you have, you have to have the written support of 15% of Labour Party members of Parliament. Damit man an den Wahlen zum Vorsitzenden der Labour Party teilnehmen kann, muss man 15 Prozent ähm, der ähm, Stimmen der ähm, Abgeordneten von Labour bekommen, also um nominiert zu werden. And initially Corbyn was having trouble getting that number of nominations. Und zunächst hat Corbyn also äh, musste er darum kämpfen, dass er diese 15 Prozent überhaupt bekommt. So some of the right-wing MPs signed his nomination papers anticipating his defeat. Und äh, einige der rechten Abgeordneten haben daraufhin äh, seine They wanted the Labour Party to, to look fair and democratic in the eyes of the public. Sie wollten im Angesicht der Öffentlichkeit halt zeigen, dass die Labour Party fair und demokratisch äh, funktioniert. So you can imagine they weren't too happy with the result. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sie mit dem Ergebnis nicht sehr zufrieden waren. So the Labour MPs then set about trying to force a second leadership election where they could withhold their support in the nomination process and uh, prevent Jeremy Corbyn even standing in the election. Und äh, deshalb haben die äh, Abgeordneten der Labour Party darauf gedrängt, eine zweite äh, Vorsitzwahl ähm, durchzuführen, wo sie halt ihm die Nominierung verweigern und ihm damit äh, erst gar nicht erlauben, dort anzutreten. And they forgot one important point. That if in elections held Mid-term, Corbyn's been elected for four years. If an election's held within the four years, the leader can contest the election as the leader without seeking further nominations. Ähm, und sie haben aber einen Fehler begangen, weil quasi, also ein Labour-Vorsitz äh, dauert vier Jahre ähm, an und wenn man während dieser vier Jahre ähm, eine Wiederwahl ähm, organisieren will, dann wenn ich es richtig verstanden habe, kann äh, der Vorsitzende der Labour Party trotzdem äh, von sich aus dort auch antreten foreseeing. Er braucht keine, also genau, er braucht keine Nominierung durch. Foreseeing those uh, manoeuvres and machinations from the right-wing MPs, we in the Socialist Party have called for the restoration of the right of local parties to deselect their MPs if they wish. Und äh, auch vor dem äh, Hintergrund, vor diesen Manövern ähm, äh, der rechten äh, Labour ähm, Party ähm, ähm, Pfeile haben wir halt ähm, von der Socialist Party dafür ähm, geworben, dass man eben dass lokale Labour-Organisationen ihre MPs, ähm, ihre Abgeordneten äh, wählen und auch äh, wieder abwählen ähm, können. Das haben wir halt sehr ähm, nach vorne gebracht. One of the problems with Jeremy Corbyn, in, in our opinion, is that he attempts to appease his political enemies. Ähm, ein Problem, was wir glauben, was, äh, oder ein Fehler, den Corbyn ähm, macht, den wir sehen, ist, dass er versucht, die äh, rechten Teile eher zu beruhigen. So he's actually opposed the demand to reselect MPs. Und er hat sich äh, unter anderem dann äh, auch gegen diese Forderung, dass man äh, Abgeordnete äh, wieder und abwählen kann, ähm, gestellt. The next stage in the MP's campaign was a stream of resignations of his shadow cabinet. Ähm, der nächste Schritt in der Kampagne der Abgeordneten war, dass es eine Reihe von ähm, Rücktritten aus dem äh, Schattenkabinett äh, gab for a period of two or three weeks every day, at least one, sometimes two members of the shadow cabinet publicly resigned. Und äh, für eine Zeitspanne von zwei bis drei Wochen gab es eigentlich jeden Tag äh, Leute aus dem Schattenkabinett, die äh, zurückgetreten sind. Ähm, genau. They went directly to the capitalist media, made statements saying it was impossible to work with Jeremy Corbyn, he would be a disaster for the Labour Party, the Labour Party couldn't win with Jeremy Corbyn in the leadership, etc., etc. Sie gingen direkt äh, zur äh, bürgerlichen Presse, haben gesagt, sie können mit äh, Jeremy Corbyn nicht zusammenarbeiten, Jeremy Corbyn wäre ein Desaster für die äh, Labour Party ähm, und genau. And that was obviously a, an attempt to publicly humiliate Corbyn and to undermine his credibility in the eyes of the electorate. Und das war offensichtlich der Versuch, äh, Corbyn äh, in äh, der Öffentlichkeit zu demütigen und ihm auch in, ähm, also sein, seine Unterstützung zu untergraben äh, vor der Wählerschaft. The Labour MPs then had a meeting and moved a vote of no confidence in Jeremy Corbyn, which they won by 172 votes to 40 votes. Die äh, Abgeordneten von Labour hatten dann ähm, ein Treffen, wo sie einen Antrag, ein, also Vertrauensfragen gestellt haben ähm, und dieser Antrag, äh, das von, ähm, dass sie kein Vertrauen haben, ähm, wurde gewonnen ähm, also 172 äh, Stimmen ähm, dafür, 40 ähm, dagegen. And they went on from there to trigger the process for the second leadership election in 2016. Und äh, das war der Ausgangspunkt, um die nächste, um die zweite ähm, ähm, Vorsitzwahl ähm, quasi äh, auszulösen, die 2016 stattgefunden hat. But Corbyn's opponents in the Labour Party aren't limited to his Labour members of Parliament. Doch äh, Corbyns Gegner äh, innerhalb der Labour Party sind äh, nicht bloß die Abgeordneten der Labour Party. the Labour Party National Executive Committee has shut down or suspended many local Labour parties because they're left wing. Ähm, dass der Parteivorsitz, äh, der Parteivorstand äh, der Labour Party hat viele ähm, lokale Organisationen der Labour Party ähm, äh, suspendiert, weil sie links sind. And they've refused membership to many people who want to join the Labour Party because they support Jeremy Corbyn. Und äh, vielen äh, neu, ähm, also sie haben vielen ähm, vielen Leuten äh, die Mitgliedschaft ähm, verweigert, die neu in die Labour Party eintreten wollten, weil eben diese Leute Corbyn unterstützen. I live in Liverpool in the northwest of England. Just across the other side of the River Mersey from Liverpool, there is a town called Wallasey. Ähm, ich äh, lebe in Liverpool im Nordwesten ähm, des Landes und äh, direkt gegenüber des Flusses Mercy gibt es äh, einen Ort, der... Warte. Wallasey. Also ein Ort, den es da gibt. Genau. Wallasey Labour Party was suspended by the National Executive Council for over two years. Ähm, und für zwei Jahre wurde die lokale Organisation in Wallasey äh, von äh, dem Parteivorstand der Labour Party halt ähm, ja, suspendiert, nicht zugelassen wurde. Just, just before I left Britain to come here to Germany, the offices of the party received a letter from the uh, National Executive Council. Und kurz bevor ich äh, hergekommen bin ähm, aus Großbritannien, hat äh, das äh, Büro dort vor Ort äh, einen Brief bekommen vom Parteivorstand. and the letter said that the NEC was prepared to lift the suspension of the party, provided they gave an assurance that they would take no steps whatsoever to deselect their right wing MP. <laughs> And, um, die, der, der, Parteivorstand äh, hat Ihnen einen Brief geschrieben und da drin stand, dass äh, Sie gerne die Suspendierung äh, der lokalen Organisation aufheben, wenn Sie ihm versich Ihnen versichern, dass Sie keine Anstrengungen machen, Ihren lokalen Abgeordneten, rechten Abgeordneten ähm, abzuwählen. New members of the Labour Party are increasingly demoralized at the state of the party they find at local level. Ähm, neue Mitglieder der Labour Party sind äh, mehr und mehr demoralisiert aufgrund der Erfahrungen, die sie mit den lokalen Organisationen machen. They face deep hostility from established right-wingers in the party. Sie treffen auf pure Feindschaft von den äh, etablierten äh, rechten äh, Strukturen äh, der Partei. Very often they find that they join dead parties that don't meet. Oft ähm, stellen sie einfach fest, dass sie äh, einer Partei vor Ort beigetreten sind, äh, die sich eigentlich nie trifft. And on that basis, a substantial number of them have come and joined our party, the Socialist Party. Und das ist die Grundlage dafür, dass viele von denen äh, zu uns gekommen sind und äh, der Socialist Party äh, beigetreten sind. We've advised them, yes, join us by all means, but remain in the Labour Party in case there are developments there that, that you could take part in. Und wir sagen, ja, auf jeden Fall, tretet bei uns bei, aber bleibt auch in der Labour Party, falls es Entwicklungen gibt, äh, um dort halt äh, daran teilzuhaben. In local government in Britain, the Labour Party is a total disaster. Ähm, auf lokaler Ebene äh, in Großbritannien ist die Labour Partei ein komplettes Desaster. In the uh the former industrial heartlands, Labour's heartlands, the councils are controlled by right-wing councils, northwest of England, Scotland, northeast, etc. Right-wing councils control nearly every city council and town council. In den, uh, ehemals äh, industrialisierten äh, Zentren äh, von Großbritannien, also im äh, Nordosten, Nordwesten, da ähm, dominieren ähm, und äh, kontrollieren halt rechte äh, Labour-Teile ähm, die lokalen ähm, Stadträte und Kommunen. They carry out cuts in local services on behalf of the Tory government with barely a whisper of protest. Sie ähm, setzen dort Kürzungen durch äh, an den ähm, lokalen ähm, Dienstleistungen, ähm, die von der ähm, Tory, von der konservativen Regierung vorgegeben werden und äh, also wird so hingenommen. In Britain's second biggest city, in Birmingham, the Labour Council has recently been in dispute with the refuse collectors, the guys that empty the bins, for weeks and weeks over a programme of compulsory redundancies. Ähm, in Birmingham, der zweitgrößten äh, Stadt Großbritanniens, ist der, Lo die, der lokale äh, Labour-Stadtrat ähm, seit Wochen ähm, seit einiger Zeit in einem ähm, Streit, in einer Auseinandersetzung mit, den, ähm, mit der Stadtreinigung, mit den Stadtreinigungsarbeiterinnen äh, und Arbeitern, äh, wo es um ausstehende Lohnzahlungen, äh, glaube ich, geht. Was um Entlassung? Yeah. Okay. And after weeks of an all-out strike, the council went to the trade union and said we're prepared to withdraw the redundancy notices and we will rip up our report of the proposed cuts in the service and we will negotiate with the trade union where we go from here. The Labour Council. Ähm, und äh, nach einer Woche ähm, im Streik der äh, Stadtreinigung ist der äh, Labour Stadtrat ähm, zur Gewerkschaft äh, gegangen und ähm, das last time, sorry. Also, und äh, er hat gesagt, so, wir können darüber reden, wir verhandeln äh, mit der Gewerkschaft und ähm, genau. So the union and the workers voted to call off the strike on that basis. Und auf der Grundlage hat äh, die Gewerkschaft, also die Mitglieder der Gewerkschaft, äh, dafür gestimmt, den Streik zu beenden. Just a few weeks later, the council has sent out redundancy notices to the workers, reneged totally on the agreement that they made. Nur einige Wochen später hat der gleiche äh, Stadtrat ähm, quasi trotzdem die Entlassungsbriefe äh, rausgeschickt. So, Labour in local government creates hostility at local level and very low turnouts in local elections as low as 15% or less. Ähm, auf lokaler Ebene eben, das zeigt nochmal, äh, ja, ähm, bringt Labour eigentlich nur ähm, Feindschaft so ähm, hervor. Es gibt total wenig Wahlbeteiligung auf äh, lokaler Ebene und ähm, die teilweise bei 15% oder weniger ähm, besteht, also Wahlbeteiligung. When Tony Blair was the Labour Party leader, he went round his rich friends, millionaires, multimillionaires, and tried to encourage them to financially back the Labour Party on the basis that he'd made it safe, it was no longer a threat to business, it was no longer a socialist party. ähm, als Tony Blair noch äh, Vorsitzender der Labour Party war, ähm, da ist er zu seinen reichen Freunden gegangen, hat denen halt erzählt ähm, und hat halt um, um Gelder äh, geworben und ihnen gesagt, ihr könnt äh, Labour finanzieren. Das ist überhaupt keine gefährliche Partei mehr, da gibt es keine sozialistischen Ideen mehr. So that group have been weighed to campaign against Corbyn. Und äh, diese Gruppe äh, wurde nun äh, mit einbezogen, um gegen Corbyn äh, Stimmung zu machen. One of them took the Labour Party to court to get a, a, ruling from the court that if Corbyn faced a second election, he would have to get renominated by 15% of the MPs. Ähm, einer von seinen äh, Freunden hat äh, die Labour Party vor Gericht gezerrt und versucht dort durchzusetzen, dass für die zweite Vorsitzwahl eben äh, Corbyn, wenn er antreten möchte, diese 15% äh, Nominierungsstimmen der Abgeordneten von Labour bekommen muss. But even a capitalist judge wouldn't back the proposal. Selbst ein kapitalistischer Richter wollte das eben nicht unterstützen. In fact, he ordered the millionaire to pay the Labour Party's legal costs as well. Tatsächlich hat er äh, den Millionär angewiesen, die, äh, äh, die Kosten des Gerichtsverfahrens an die Labour-Partei äh, auszuzahlen. But all these manoeuvres of the right wing did them no good whatsoever. In the second leadership election, Corbyn's vote increased to 61.8%. Ähm, und äh, diese ganzen Manöver des rechten Flügels in der Lehrerpartei hatten überhaupt äh, keinen ähm, also Effekt so. Ähm, und ähm, Jeremy Corbyn wurde wiedergewählt ähm, für, von 61,8 Prozent der Leute, die äh, abgestimmt haben. In response to the election of Corbyn, the Socialist Party called for the establishment of a left-based grouping with Labour Party members and non-Labour Party members to support and defend Corbyn for what we saw as inevitable attacks upon him. ähm, als Antwort auf die Wahl, auf die Wiederwahl auch von ähm, Corbyn, hat die Socialist Party ähm, dafür geworben, eine Gruppe ähm, aufzubauen, die sowohl äh, Mitglieder der Labour Party als auch nicht, ähm, also Menschen von außerhalb der Labour Party ähm, zusammenschließen kann, um äh, eben für äh, Corbyn äh, und äh, also um für Corbyn Unterstützung zu organisieren. And a movement was launched that called itself Momentum but it was generally hostile to non-Labour Party members. Eine Bewegung wurde ins Leben gerufen, die äh, Momentum äh, heißt und äh, die aber ähm, allgemein generell äh, sehr feindlich gegenüber Nicht-Mitgliedern äh, der Labour Party war. And it's either in some areas it refused to admit Labour Party members to membership, in other areas it said, well, you can join, but you can't vote. Und äh, das war dann so, dass in einigen Orten ihnen verboten, also den Nichtmitgliedern der Labour-Party verboten wurde, Momentum äh, beizutreten. Und in anderen Teilen wiederum äh, gesagt wurde, ihr dürft innerhalb von Momentum, habt ihr kein Stimmrecht. And Momentum over the last two years has declined both in size and influence. In fact, it's now split with internal dispute. So there are two momentum groups. Und äh, tatsächlich hat sich jetzt über die Zeit halt Momentum ähm, sowohl in der Größe als auch an ihrem Einfluss extrem, also ist extrem runtergegangen ähm, ähm, und steht auch vor internen Streitigkeiten und ähm, Spaltung. And we believe that that represents a tragic missed opportunity for the left in the UK. Und äh, unserer Meinung nach ist das äh, eine tragische äh, Entwicklung, weil da halt eine Möglichkeit für die Linke in Großbritannien verpasst wurde. We've also argued that those Socialist Party members who've previously been expelled from the Labour Party should be readmitted. Wir haben außerdem gesagt, dass die äh, Mitglieder der Socialist Party, die ausgeschlossen wurden aus Labour, wieder in die Partei gelassen werden. and we've argued and called for the right of the Socialist Party itself to affiliate to the Labour Party in, in the same way that other organizations do. Und äh, wir haben dafür geworben, dass äh, es der Socialist Party erlaubt ist, äh, sich äh, Labour quasi organisiert anzuschließen, wie das auch andere Gruppen innerhalb der Labour Party die es innerhalb der Labour Party gibt, ähm, machen, vorgemacht haben. 75 members of the Socialist Party who've been expelled from the Labour Party, including myself, jointly wrote to the Labour Party and sought readmission on that basis. 75 ähm, der ausgeschlossenen äh, Mitglieder der Labour Party, inklusive ähm, Roger, ähm, haben der Labour Party einen Brief geschrieben und haben um äh, wieder ähm, Zulassung, also in die Partei, ähm, äh, genau dafür quasi das eingefordert. But that request has been refused. So, diese Bitte wurde abgelehnt. Now, the nature of these attacks on Corbyn have understandably focused attention on organisational matters. Ähm, die ganze, der ganze Hintergrund, die Natur dieser Angriffe auf Corbyn hat die ganze Frage nach Organisation äh, in den Vordergrund äh, gerückt. But it's equally important, and for a Marxist group, more important, also to consider and respond to Corbyn's policies. Doch genauso ist es wichtig und für Marxisten äh, noch wichtiger, ähm, sich äh, auch, also auch auf Corbyns Politik ähm, Antworten zu finden. And whilst it's true that Corbyn is probably the most left-wing leader Labour has ever had, his policies are characterized as being left reformist or Keynesian. Und obwohl es äh, wahr ist, äh, wahrscheinlich, dass Corbyn der linkeste Vorsitzende der Labour Party aller Zeiten ist, ähm, ist äh, seine Politik eine linke reformistische ähm, Politik, eine keynesianische Politik, keynesianistische Politik. And in general terms, they are based on using um, state intervention in the economy to stimulate demand and to create economic growth. Und äh, sie basieren vor allen Dingen auf der staatlichen Intervention in äh, die Wirtschaft, um äh, eben Nachfra um die Nachfrage ähm, zu erhöhen und äh, somit halt äh, also wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Now of course we welcome any move away from neoliberal economic policies. Selbstverständlich äh, begrüßen wir jeden Schritt, der weggeht von der neoliberalen ähm, Wirtschaftspolitik. But at the same time, we have to point out that those policies are aimed at reforming capitalism and not at replacing capitalism with a socialist economic system. Doch zur gleichen Zeit müssen wir herausstellen, dass seine Politik <coughs> äh, darauf abzielt, den Kapitalismus zu reformieren und nicht ihn zu ersetzen durch eine sozialistische ähm, Wirtschaft. And it's also important to note that forces other than Corbyn are currently supporting Keynesian measures, including influential capitalist forces. Und da muss man auch wahrnehmen, dass es auch neben Corbyn andere Kräfte gibt, die äh, nach also keynesianistischen Maßnahmen äh, rufen, unter anderem einflussreiche kapitalistische ähm, Kräfte. So the International Monetary Fund has recently called for increased state expenditure uh, through public works and pointed out that current interest rates would facilitate that kind of policy. Der Internationale Währungsfonds hat auch ähm, kürzlich unter anderem ähm, für mehr staatliche Interventionen ähm, in äh, quasi öffentlichen äh, Dienst und so ähm, geworben und ähm, herausgestellt, dass die niedrigen Zinsraten, äh, die es im Moment ähm, gibt, die so eine Politik so eine Politik, ähm, also die neoliberale Kürzungspolitik, ähm, die so Kentalismus erleichtern würden. Ja, okay. Now the IMF clearly has its own reasons for that policy reversal. Ähm, der IWF hat äh, sicherlich seine eigenen Gründe diesen Politik, für diesen Politik. Reality about little effect on reviving the world economy. Er ist sich anscheinend sehr wohl bewusst, dass die äh, Kürzungspolitik ähm, einen sehr geringen Effe ähm, Effekt auf die, äh, ja, auf die Wiederbelebung der Weltwirtschaft hatte. But it also realizes that the continuation of those policies could lay the basis for social unrest and social upheaval. Das äh, ist sich auch äh, der Tatsache bewusst, dass äh, wenn man diese Politik weiterführt, dass das eben zu sozialen Unruhen und zu Wut ähm, führen kann. Across the developed world, working class people are growing weary of constant attacks, insecure employment, low pay, poor welfare benefits. in der gesamten ähm, entwickelten Welt ist äh, die Arbeiterklasse mehr und mehr ähm, angewidert von den ähm, ja, konstanten Attacken ähm, wegen der Unsicherheit äh, von ähm, unsicherer Beschäftigung, Niedriglöhnen und ähm, mieser Sozialhilfe. In the United Kingdom, in the years between 2008 and 2016, wages fell by 10%. percent ähm, in Großbritannien zwischen 2008 und 2016, ähm, also quasi sind die Löhne gefallen, äh, um 10% gefallen. And public services have been cut so much that many of them are in danger of disappearing altogether. Ähm, öffentliche Daseinsfürsorge wurde so äh, zusammengekürzt, dass äh, teilweise ähm, ja, vor dem, vor dem Verschwinden stehen, also einige Bereiche. We have over a million people dependent on food banks. Über eine Million Menschen sind auf äh, Organisationen wie die Tafel äh, angewiesen. And in reality, they are the modern version of the soup kitchens of the 1930s. Und äh, tatsächlich ist das die moderne Version der Suppenküchen der 1930er Jahre. And the IMF are right. The unhappiness that that situation creates could well develop into a mood of anger with the potential to uh, motivate a challenge to capitalism itself. Und der IWF äh, hat recht, diese Situation kann ähm, Stimmung der Wut ähm, hervorrufen, ähm, die das Potenzial hat, äh, den Kapitalismus äh, selbst herauszufordern. Now Corbyn's policies call for the restoration of funding that's been cut from the National Health Service and from other public services. Ähm, Corbyn äh, ruft dazu auf, diese Kürzungen ähm, zurückzunehmen, äh, die am Gesundheitssystem äh, stattgefunden haben, aber auch bei anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. A pound an hour minimum wage. Fordert einen äh, 10 Pfund pro Stunde äh, Mindestlohn. The renationalization of those parts of the National Health Service that have been privatized. Die wieder Verstaatlichung derjenigen Teile der, ähm, des Gesundheit, der Gesundheitsversorgung, die privatisiert wurden. And the renationalization of the railways. Und äh, die äh, Wiederverstaatlichung der Bahn. in respect of the railways, he's calling for them to be renationalized only when the current commercial contracts expire. Allerdings in Bezug auf die ähm, Verträge mit der Bahn, da ähm, ruft er, also fordert er quasi die äh, Bahn zu verstaatlichen, nachdem die aktuellen Verträge auslaufen. And he also calls for the creation of what is termed a national investment bank, based on borrowing 500 billion pounds to finance house building and infrastructure investment und äh, er wirbt auch für die Etablierung einer nationalen Investitionsbank, die sich äh, 500 Milliarden ähm, Pfund ähm, leihen soll, um dort, um, um mit diesem Geld äh, Infrastruktur und äh, sozialen Wohnungsbau zu, zu finanzieren. His renationalisation demands are based on compensating the existing private owners. That's something we oppose. Ähm, die, seine Forderungen nach Wiederverstaatlichung schließen mit ein, dass äh, die äh, privaten Eigentümer ähm, also Kompensationen ähm, erfahren. Das ist was, was wir ähm, ja, gegen das wir uns stellen würden. Corbyn has campaigned against the European Union all of his political life. Corbyn hat äh, während seines ganzen ähm, politischen Lebens gegen die äh, Europäische Union ähm, Kampagnen gemacht. When we had the vote on Brexit last year, he reversed his position and called for a Remain vote. Doch als wir die Abstimmung zum Brexit äh, letztes Jahr hatten, da hat äh, Corbyn äh, sich umgedreht und äh, für äh, Verbleib ähm, aufgerufen. And while I've been here in Germany, He's called for the Labour Party to, to lead a campaign for what's known as a soft Brexit. That means an arrangement that keeps the closest possible economic ties with the uh, European Union. Ähm, und während ich hier in äh, Deutschland bin, hat Corbyn äh, zu einem sogenannten weichen Brexit aufgerufen. Das heißt, ähm, so viele ähm, wie mögliche Verbindungen ökonomischer ähm, Art, die es da gibt, ähm, beizubehalten beim Austritt and that includes remaining in the single market beyond the two-year notice period. Und das bedeutet auch nach, der, äh, nach den zwei Jahren, die jetzt vereinbart wurden, weiterhin im Binnenmarkt ähm, der EU zu verbleiben. And if he pursued that policy, he would undoubtedly lose the support of millions of workers. Wenn er diese Politik fortsetzt, dann wird er ohne Zweifel äh, die Unterstützung von Millionen von Arbeiterinnen verlieren. Socialist Party sees the European Union as a trading and political bloc designed to benefit the capitalist classes of Europe. Die Socialist Party sieht die Europäische Union als einen ähm, Handels-, einen politischen und einen Handelsblock ähm, an, der im Interesse der kapitalistischen Klassen ähm, der EU halt, also von Europa äh, agiert. And its, on, and its institutions anti-working class. Und die Institutionen der EU sind gegen die Arbeiterklasse gerichtet. There have been rulings from the European Court of Justice, for example. You might want to Google these when you get back home later. The Viking case and the Laval case, which seriously undermine the right of trade unions to collectively bargain the rate for the job of their members. Ähm, es gab unter anderem Urteile des äh, Europäischen äh, Gerichtshofs, wie unter anderem äh, von Viking und Laval die äh, Regelungen, die dort getroffen wurden, die könnt ihr nachgoogeln, wenn ihr ähm, heute nach Hause kommt, die aber im Endeffekt, äh, um das zusammenzufassen, die äh, Rechte von Gewerkschaften geschwächt haben, unter anderem das Recht, einen Tarifvertrag auszuhandeln, So during the referendum we campaign for an exit vote. Unter anderem deswegen äh, haben wir während der äh, Kampagne des Referendums äh, für einen äh, Austritt aus der Europäischen Union äh, gewonnen. But despite the limitations of Corbyn's political program, the capitalist class still fear him getting to power as prime minister. Ähm, trotz, trotz, des beschränkten Programms und der beschränkten ähm, Politik äh, von Jeremy Corbyn fürchtet die herrschende Klasse trotzdem, dass er an die Macht kommt. He recognised that the surge of working class support that he has could push him beyond his current limited political programme. Ähm, sie fürchten, dass die Welle der Unterstützung, die er im Moment von der Arbeiterklasse erfährt, ihn weiter als seine bisherige, ähm, als seine bisherige Position äh, drücken kann. Under Corbyn-led government, even committed to the limited program that he stands on, would face immense pressures from the capitalist class. Und äh, eine Corbyn geführte Regierung, äh, die unter seinem Programm halt ähm, agiert, würde sofort äh, extrem großen Druck ähm, von der kapitalistischen Klasse erfahren. The actions of the International Monetary Fund and the European Union against the working class movement in Greece give an indication of the kind of pressures that Corbyn could face und die, ähm, die Handlungen des äh, IWF, aber auch der EU-Institutionen, die gegen äh, die griechische, die Bewegung der griechischen Arbeiterklasse ähm, also stattgefunden haben, sind, also zeigen, was für einen Druck Corbyn ähm, dort standhalten ähm, müsste und gegenübergestellt äh, wäre. and there are also similar lessons to be learned from the current situation in Venezuela. Es gibt außerdem ähnliche Lehren, die aus der Situation in Venezuela gerade gezogen werden können. And in a crisis of that nature, only the working class themselves, determined, organized and with a clear socialist leadership could guarantee success. In einer Krise wie solch einer äh, kann nur die Arbeiterklasse ähm, entschlossen, organisiert, mit einer klaren sozialistischen Führung ähm, die, ähm, den Erfolg in so einer Situation äh, garantieren. Now, at the moment, Corbyn's opponents have been pushed back, particularly after the general election. Im Moment sind die äh, Gegner von Corbyn ähm, mussten zurückweichen, besonders nach, der letzten, nach den letzten äh, Wahlen in Großbritannien. When Theresa May called the election, Labour was 19% behind the Conservative Party in the opinion polls. als äh, Theresa May die Wahlen einberufen äh, hatte, lag die äh, Labour Party in Umfragen, in Meinungsumfragen 19 percent hinter der konservativen Partei. Both the Tories and the Blairites in the Labour Party anticipated a humiliating defeat for Corbyn in the election. sowohl die Tories als auch die Blairites innerhalb der Labour Party haben ähm, ja, vorhergesehen, dass es ähm, beschämenden, äh, eine beschämende Niederlage für Jeremy Corbyn äh, sein wird. And for the Blairites, they saw that as giving the basis for them to take the Labour Party back. Und äh, für die Blairites wäre das die Grundlage gewesen, also für sie nach ihrem Plan, äh, um äh, die Labour Partei aus äh, Jeremy Corbyns Händen halt ähm, zurückzuholen but they misunderstood both the mood of the working class and the nature of the Corbyn phenomenon. Aber sie haben äh, sowohl die Stimmung unterhalb, äh, innerhalb der Arbeiterklasse äh, falsch eingeschätzt, als auch äh, die, ähm, das Phänomen von Corbyn selbst. The Tories in the election lost 13 seats. Die Tories, die Konservativen, haben 13 Sitze nach der Wahl verloren. Labour gained 30 seats. Labour hat 30 zusätzliche Sitze bekommen. and Labour's share of the popular vote across the whole of the election was only 2.3% behind the Tories. Und das Stimmen, also der Stimmenanteil von Labour landesweit lag nur 2,3 percent äh, hinter dem der Tories. The Tories lost their parliamentary majority. Die äh, Konservativen haben ihre Parlamentsmehrheit verloren. And they shocked the nation by entering a pact with the Democratic Unionist Party based in Northern Ireland. und äh, sie haben das ganze Land eigentlich geschockt, als sie, ähm, also als sie den Pakt mit der demokratisch-unionistischen ähm, Partei von äh, Nordirland äh, eingegangen sind. And this party is a bigoted, homophobic, sectarian Protestant party. Und äh, diese Partei ist äh, eine äh, homophobe, ähm, fundament also religiös fundamentalistische ähm, Partei, protestantisch geprägt. And few people expect the Tories to last very long on this basis, and they expect a Labour victory in a general election very soon. Es gibt sehr wenige, ähm, die äh, glauben, dass die Tories sich in ihrer Position halten können. verallgemeinert gibt's eher, äh, also wird eher geglaubt, dass in der bei kommenden ähm, Neuwahl äh, Labour an die Macht äh, kommt. An opinion poll published whilst, whilst I've been here in Germany now puts the Labour lead at 5%, 5 ahead of the Tories. Ähm, während ich hier in Deutschland war, hat eine neue Meinungsumfrage die Labour-Partei 5% vor den Tories gesehen. But Corbyn still attempts to appease his opponents in the Labour Party. Doch immer noch versucht Jeremy Corbyn seine Gegner innerhalb der Labour Partei ähm, zu befrieden. The latest example of this is that the Labour Party conference meets later this month and there is an amendment going forward to reduce that 15% of MPs needed to nominate a leader to 5%. Ein äh, kürzliches Beispiel davon ist, äh, dass es auf, der nächsten, äh, auf dem nächsten Parteitag von Labour einen Antrag äh, gibt, diese 15%-Regelung bei der Nominierung zum äh, Vorsitz, zu den Vorsitzendenwahlen ähm, zu reduzieren ähm, auf 5% der Abgeordneten, die in der Nominierung zustimmen müssen. Corbyn's right-hand man, an MP called John MacDonald, has said that they are considering withdrawing that amendment because they don't think they've got a problem anymore with the MPs. Äh, <laughs> und äh, Corbyns rechte Hand äh, jedoch, äh, John McDonnell, der ähm, hat gesagt, dass sie jetzt im Moment äh, darüber nachdenken, diesen Antrag wieder zurückzuziehen, weil sie im Moment überhaupt kein Problem mit den Abgeordneten haben. Now, over the past few years, the Socialist Party has been instrumental in forming an electoral alliance, the Trade Unionists and Socialist Coalition, or TUSK. Ähm, in den letzten ähm, Jahren war die Socialist Party äh, mit äh, dabei, die eine ähm, Wahlallianz mit ähm, zu organisieren, die äh, Gewerkschafter, also ähm, Koalition der Gewerkschafter und Sozialisten, Trade Unions and Socialist Coalition, kurz TASC. And we've done that with one of Britain's most left-wing unions, the Rail, Maritime and Transport Union. Ähm, wir haben das gemacht mit einer der linkesten Gewerkschaften äh, in Großbritannien, der äh, Gewerkschaft der Schienenarbeiter. And with other left groups and left individuals as well und äh, zusätzlich mit anderen äh, linken Gruppen und äh, linken Einzelpersonen. And we did that because during the years of right-wing control of the Labour Party, we wished to be able to raise socialist policies during elections. Und wir haben das gemacht, ähm, weil während der Zeit, als die Rechten in Labour die Oberhand hatten, wir wollten, dass während der Wahlen sozialistische ähm, Politik an die Öffentlichkeit kommt. But in this year's general election, Trust decided not to oppose Labour candidates because we didn't want to put any obstacles whatsoever in the way of a Corbyn victory. Äh, in, den, äh, in den Wahlen in diesem Jahr hat äh, sich Tusk dafür entschieden, keine Kandidaten gegen Labour-Kandidaten ähm, aufzustellen, weil wir ähm, kein Hindernis für Corbyn in den Weg, für seinen Sieg in den, ihm in den Weg legen wollten. And we didn't want to confuse sections of the working class by opposing the Labour Party with its most left-wing leader ever from the left. Und Wir wollten auch nicht Teile der Arbeiterklasse ähm, damit verwirren ähm, und äh, sie von, von ähm, Corbyn quasi äh, abreden. But that doesn't mean that we campaign with the Labour Party. Aber das bedeutet nicht, dass wir äh, mit der Labour-Partei zusammen Wahlkampf gemacht haben. We attended Corbyn's rallies. We sold our newspaper and we gave out our leaflets to thousands of enthusiastic people. Wir nahmen äh, an den äh, Kundgebungen äh, von Corbin teil, haben äh, Zeitungen dort ähm, verkauft und äh, Flugblätter an tausende enthusiastische äh, Menschen ähm, ausgehängt. Many of you may have seen the uh, pictures on the television news of Jeremy Corbyn speaking at the uh, Rock Festival in Glastonbury. Viele von äh, euch haben es äh, vielleicht gesehen, dass äh, die, die riesigen ähm, Menschenmassen, vor denen Jeremy Corbyn beim Glastonbury Rock Festival äh, gesprochen hat. And it is said that he got a bigger audience than the Stones, the Rolling Stones. <laughs> Und er gesagt hat, dass er ein größeres Publikum hatte als die Rolling Stones. And it's correct that Jeremy Corbyn over the past years has enthused many people. Und es ist äh, vollkommen richtig, dass äh, über die letzten zwei Jahre äh, Corbyn äh, also eine Menge von Leuten einfach ähm, motiviert und äh, ja, motiviert hat. Young people workers, unemployed and trade union activists. Äh, junge Menschen, Arbeiterinnen, Arbeiter, Arbeitslose, äh, Gewerkschafter. But that enthusiasm isn't totally based on his political program. Doch dieser Enthusiasmus äh, ist nicht vor allen Dingen auf seinem Programm äh, begründet. Many of them are just looking for something different. Viele wollen einfach nur was anderes haben. After years of cynicism about the political process. Nach den Jahren des äh, Zynismus über den äh, politischen Prozess. Many of them welcome what they see as the rebirth of the left generally. Ähm, viele heißen ähm, das willkommen, was man die Wiedergeburt der äh, Linken ähm, nennt. And welcome our participation and our ideas. Und sie heißen auch uns und unsere Ideen, unsere Teilnahme daran willkommen. But although Corbyn has now won two leadership elections, there is still an ongoing civil war in the Labour Party that's not resolved. Und obwohl Corbyn jetzt zwei ähm, Mal die Wahl zum Vorsitzenden ähm, gewonnen hat, gibt es immer noch einen ja, Bürgerkrieg innerhalb der Labour Party, der nicht gelöst ist. It is two parties in one. Es ist zwei Parteien in es ja, sind zwei Parteien in einer. And I did mention Scotland at the beginning of the speech, and I'm going to say a few words about Scotland uh, and the changes there since I've been over here. Und äh, ich habe über Schottland ähm, ja gesprochen am Anfang ähm, der Einleitung und würde jetzt noch äh, was zu den Entwicklungen sagen, die passiert sind, während ich hier in Deutschland war. Because in order to try and rebuild the base for Labour in Scotland, Jeremy Corbyn a few weeks ago spent 10 days speaking at meetings in Scotland. Äh, denn um äh, die äh, Unterstützung, die Basis für Labour auch in Schottland ähm, wieder aufzubauen, hat äh, Jeremy Corbyn ähm, jetzt die letzten Tage in Schottland verbracht, um dort halt ähm, Labour aufzubauen. And he got the same kind of enthusiastic response and people coming to hear him as we've seen all over the country where he speaks. Und äh, wie sonst, ähm, auch im äh, ganzen Land hat er auch dort äh, Massen äh, von Menschen angezogen, die enthusiastisch äh, aufgrund seiner Ideen ähm, waren. And last week, the Blairite leader of the Labour Party in Scotland, Kezia Dugdale, resigned her position. Kezia Dugdale. Genau. ähm, und äh, letzte Woche ähm, ist äh, die äh, Vorsitzende von, also die der Labour Party in Schottland, ähm, Namen habt ihr gehört. Ähm, few people can take that seriously. Sie hat äh, das äh, also abgeschritten, dass das irgendwas mit Jeremy Corbyn zu tun hatte, aber ähm, kaum, es gibt kaum Menschen, die das ernst nehmen. In reality, she foresees herself being challenged in the next leadership election in Scotland by a Corbyn supporter and losing that election. In der Tat äh, fürchtet sie eigentlich äh, bei der nächsten äh, Wahl zum Vorsitzenden innerhalb der Labour Party von einem äh, Corbyn äh, unterstützenden äh, Kandidaten herausgefordert zu werden und diese Wahl zu führen. In Britain, for the past few years, the government has imposed a limit on the pay increases for public sector workers of 1%. Ähm, in den letzten Jahren gab es in Großbritannien eine, also eine, eine Grenze für die äh, Lohnerhöhungen der äh, Angestellten im öffentlichen Dienst von einem Prozent. And a few days ago, the Scottish Nationalist Party announced that they were going to scrap the 1% pay, pay limit in Scotland. Und äh, nur kürzlich vor ein paar Tagen hat die äh, SNP, die äh, schottisch, ähm, Scottish, also schottische Nationalistische Partei, äh, angekündigt, dass sie diese 1%-Regelung ähm, quasi ähm, ja, in den No. Ne? And they're obviously trying to keep one step ahead of the growing Corbyn movement in Scotland. Und äh, natürlich wollen sie äh, der wachsenden äh, Corbyn-Unterstützung in, in ihrem Land einen Schritt voraus sein. Recently in London, there was a meeting of the Labour Party to choose a councillor for the next council elections. Ähm, kürzlich in London gab es ein äh, Treffen von äh, der Labour Party, um äh, den Kandidaten für den Stadtrat ähm, zu bestimmen. and the existing councillor was a right-wing Blairite, and she got deselected, and a Corbyn supporter was selected to replace her at the election. Die vorherige äh, Kandidatin war eine rechte, äh, also vom Lehrflügel äh, die Kandidatin und sie wurde abgewählt und dafür eine, ähm, ein Kandidat oder Kandidatin äh, vom Corbyn-Lager ähm, gewählt. And the sister of the deselected candidate physically assaulted one of the uh, Corbyn supporters at the meeting. Die Schwester der abgewählten ähm, Kandidatin hat äh, eine der äh, Unterstützer der, der ähm, Corbyn, des Corbyn-Lagers äh, physisch angegriffen. police had to be called and they arrested her. Und die Polizei musste gerufen werden und hat sie äh, in Radar genommen. And then the person she'd assaulted decided he didn't want it to go that far and he went to the police station and asked them to release her without charge. Und äh, die Person, die angegriffen wurde, ähm, hatte dann gesagt, äh, okay, so weit muss es jetzt nicht kommen, ist zur, aufs Revier ähm, gegangen und hat äh, gesagt, äh, back Matthew's locker. because the police wanted to charge you with assault in the magistrate's court the next day. Ähm, denn die Polizei wollte sie äh, der Körperverletzung äh, am nächsten Tag anfangen. If it was me, I would have let the police get on with it. <laughs> Wenn ich das gewär, äh, gewesen wäre, dann hätte ich das die Polizei mal machen lassen. But the police eventually agreed that if she wrote a letter of apology to Corbyn uh, to the to this person she'd assaulted and signed it in signed it in the police station in front of they would release her without charge. Doch äh, die Polizei hat äh, unter folgenden Bedingungen zugestimmt, dass äh, die Angreiferin einen Brief einen Entschuldigungsbrief äh, unterschreibt schreibt an Corbin oder an die, an, die äh, angegriffene äh, Person. Und äh, also wenn das auf der Polizeistation äh, passiert, dann äh, ist das okay. And that's what she did. Und das hat sie auch gemacht. So when you hear when you hear me speak about civil war in the Labour Party, I'm not just using imagery language there. Also wenn ich über den Bürgerkrieg in der Labour Party rede, dann spreche ich nicht nur in Bildern. We believe that a split is likely in the Labour Party. Wir glauben, dass eine Spaltung innerhalb der Labour Partei wahrscheinlich ist. And according to recent media reports, Tony Blair is canvassing rich backers for money to finance a new political party in the UK. Und laut äh, neuesten Medien, ähm, laut der neuesten Medienberichterstattung, ähm, also ähm, versucht gerade Tony Blair bei seinen reichen Freunden ähm, ähm, von Tür zu Tür zu gehen und ähm, ähm, für die ähm, Gründung einer neuen Partei zu finanzieren, dafür zu werden. And that in itself is evidence of the fact that the Blairites have apparently given up on any idea now of holding on to the Labour Party and have decided to form a new party. Und das äh, ist Anhaltspunkt dafür, dass die Blairites äh, es aufgegeben haben, diese Partei ähm, für sich, ähm, also versuchen die wieder zu erobern, sondern auch äh, in Betracht ziehen, eine neue Partei zu, ähm, ja, eine neue Partei zu gründen. So, the battle is by no means over. Der Kampf ist äh, auf gar keinen Fall vorbei and the situation isn't particularly clear politically what will happen. Und politisch ist die Situation alles andere als klar, also was als nächstes passieren wird. But in the Socialist Party, as a Marxist party, we approach it from the standpoint of supporting any measure that will take the, the working class one millimeter forward. Doch ähm, bei uns in der Socialist Party ähm, haben wir die Position, dass wir jeden Schritt der Arbeiterklasse auch wenn es auch nur ein Millimeter ähm, sein sollte, in, ähm, quasi äh, die äh, Richtung der Politik für sie unterstützen. But at the same time we will point out the measures that need to be taken by the working class in order to replace capitalism with a socialist society. Doch gleichzeitig äh, sagen, also zeigen wir auch die Schritte auf, die für die Arbeiterklasse nötig sind, um mit dem Kapitalismus zu brechen und eine sozialistische ähm, Gesellschaft aufzubauen. It's not on capitalist greed, but on human need. Bei der es nicht um kapitalistische Gier geht, sondern um die menschlichen Bedürfnisse. Which is a pity, it doesn't rhyme in German. ja, es ist schade, dass ich das auf Deutsch nicht rein. And it's on that basis that we support Jeremy Corbyn. Und das ist die Grundlage, auf der wir Jeremy Corbyn unterstützen. Our support is not unconditional. Unsere Unterstützung ist nicht bedingungslos. We wouldn't give anyone unconditional support. Wir würden niemandem bedingungslose Unterstützung geben. We give Jeremy Corbyn critical support. Wir geben Jeremy Corbyn kritische Unterstützung. We support him when he's attacked by the right wing. Wir unterstützen ihn, wenn er von den Rechten angegriffen wird. as we believe that despite Corbyn's weaknesses in terms of his policies, uh, if he is elected Prime Minister, it will open the door for the left to make big gains. Denn wir glauben, trotz der Schwächen, die wir in Corbyns Politik sehen, ähm, wenn Corbyn zum äh, Premierminister gewählt werden sollte, würde das die Tür öffnen für riesige Fortschritte für die Linke. And in particular for the British working class to move in the direction towards socialism. Und insbesondere ähm, für die ähm, Arbeiterklasse in Großbritannien in Richtung Sozialismus voranzuschreiten. And after years of neoliberal policies Thatcherite policies, Blairite policies to at least see the reality of a hope that can, there can be a different type of policy in the UK. Und nach den Jahren neoliberaler Politik, äh, Thatcher Politik, Blair Politik äh, gibt es äh, den Punkten äh, Hoffnung, dass es äh, eine andere, dass eine andere Politik möglich ist. And start to take important steps towards a socialist society. Und dass wir äh, die wichtigen Schritte jetzt gehen in Richtung der sozialistischen Partei. Thank you.